Todo mundo tem filmado aí, ó. Tô per... protegendo o que é o pirulito aí? Tá protegendo o pirulito? Tá protegendo o pirulito? O que estão fazendo aí? Protegendo o pirulito?